بس لو هتصور وتعمل فيها ماشي لو هتصور وما هتحتفظها يبقى بناقص منها آه، احنا بندخلك اصلا في حرمه ميت المفروض ان انت ما تخشش آه، بس احنا بنقول لك الظلم اللي وقع على المسلمين حسبي الله ونعم الوكيل في محمد مرسي وحكومته والاخوان كل من هو ينتمي للاخوان المسلمين حسبي الله ونعم الوكيل فيه صورت انت كده ده امانه ما بينك وما بين ربنا لو مش هتشتغل وتعمل بقى امسحها وريح دماغك ودماغك اسمه وليد احمد غريب وهو محمد احمد غريب ايوه إيه، احكي لنا بقى ايه اللي حصل اللي حصل ان هو اساسا كان معايا قبل قبل العصر ماشي كنا قاعدين في القهوه قال لي القهوه قالت له مش شغالين النهارده عشان اللي بيحصل في البلد قفلنا القهوه وماشيين مروحين ماشي قال لي ايه انا هنزل اروح اقعد مع اصحابي شويه آه. نزل مع اصحابه في ارض العزبه بعد شويه وهو مروح جات له ثلاث طلقات تعال شوف يا حاج تعال تعالى تعال شوف الطلقات اللي في جسمه اللي بيقول لك حسبي الله ونعم الوكيل في محمد مرسي وحكومته اه والحكومه بتاعته حسبي الله ونعم الوكيل فيهم هم الاثنين اه بص تعالى بص تعالى شوف كده طلقه اهي انزل كده انزل كده ابراهيم شوف اهو انزل كده حسبي الله ونعم بص استنى ابراهيم عشان العوره بس استنى استنى في طلقه هنا اللي بحضر الميه اللي هي نسبه الوفاه آه. آه. ماشي ماشي عند بعد جنب عالمية عند عالمية بعد 100 بشوية ناحية اسم العرب بشوية خش تحت خش بالقناصة خش ثلاث طلقات مقناصه ليه؟ واحده في الحوض واحده في البطن واحده في القلب انت تعالى ليه؟ ذنبه ايه؟ الداخليه الداخليه هو كان جنب الاسم الداخليه هي الداخليه آه. احنا جايين عشان الناس تشوف ال... ال... تشوف الظلم اللي هو كده كل يوم كل يوم ده, ده شكل واحد بلطجي كل يوم ناس بتموت ده شكل واحد بلطجي كل يوم خمسة البلطجية في الشوارع مين اللي يجيب البلطجيه اللي يعني الحكومه ولا هم اللي بتاعت الدوله تحوش تحوش وزاره المال اللي هو اللي نايم ولا بلطجي الدوله بتتغلب 올라가 빨리 불 끄고 가자.